हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपसे बोला था अपने कम्युनिटी टैब पे पोस्ट भी किया था कि आज आपको मैं टैली प्राइम के जितने आपने सवाल पूछे हैं related to GST and related to VAT तो ये दोनों ही बताऊंगा क्योंकि वैट अपने यहाँ लगता नहीं है अपने यहाँ तो जीएसटी ही लगता है हम लोग इंडिया के रहने वाले और इंडिया में गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगता है तो कुछ अदर कंट्रीज के भी लोग हैं जो ये वीडियोज देखते हैं लाइक यू e है तो यूएई e में कुछ लोग जो रहते हैं वो लोग भी वीडियोस देखते हैं और उन लोग की डिमांड ये रहती है कि आप मुझे वैट के भी बारे में बताइए क्योंकि इंडिया में तो जीएसटी लगता है लेकिन हमारे यहाँ वैट लगता है तो वैट के भी बारे में बताते रहिए तो चलिए आइए देखते हैं अब यहाँ पर ये हमने एकदम से नई कंपनी बना रखी है ठीक है अब एक एक लाइन में एंट्री करना सिखाता हूं आपको एक एक लाइन हम लोग एंट्री पास करते चलेंगे तो यहां पर देखिए ये जो हमारी कंपनी है इसको अल्टर करके दिखाता हूं किस तरह से ये मैंने बनाई है तो यहां पे देख लीजिए ये कंपनी जो है अब ये रोहित किराना स्टोर है इसको मैं अल्टर कर रहा हूं तो यहां पे देख सकते हैं रोहित किराना स्टोर और ये यहां पे इस तरीके से और ये स्टेट डालना कंपलसरी होता है तो इस तरह से बनाया हमने 1 अप्रैल 2020 से हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है और 1 अप्रैल 2020 से ही हमारा काम भी स्टार्ट हो रहा है ठीक है अब इसके बाद बाहर आते हैं यहां पर हम फाइनेंशियल ईयर देख लेते हैं तो 2020-21 है ये आप देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर ऑल्ट के साथ F2 प्रेस करेंगे तो फाइनेंशियल ईयर भी दिखाई पड़ता है तो 1 चार 2020 से 31 तीन 2021 तो ये बिल्कुल सही है ठीक है यहां तक तो बात समझ में आ गई अब हमको पहली एंट्री पास करनी है तो जब भी एंट्री पास करनी होती है तो देखिए कभी कभी क्या होता है ऐसी कंडीशन होती है कि आप कहीं काम करने जाते हैं तो वहां पर काम पहले से हुआ रहता है जैसे टैली पे ही काम करना है तो हमारा फाइनेंशियल ईयर एक अप्रैल से स्टार्ट होता है लेकिन मान लीजिए कि आप दो जुलाई को काम करने गए या एक मई को काम करने गए या एक अगस्त को काम करने गए एक सितंबर को काम करने गए तो ऐसे कंडीशन में कैश वहां डालना नहीं होता है ठीक है जैसे एकदम से ब्रांड न्यू कंपनी शुरू होती है तो वहां कैश आपको डालना पड़ता है सारी चीजें करनी होती है लेकिन जब पुराना काम हुआ रहता है तो वहां पर कैश आपको डालने की जरूरत नहीं पड़ती है वो चीज हम लोग बाद में देखते हैं जैसे काम पहले से हुआ रहता है उसमें कंपनी में कैश पहले से रहता है तो आप कुछ परचेस करते हैं तो उसी के अगेंस्ट में पेमेंट कर देते हैं ठीक है तो ये सारी चीजें तो होती रहेंगी और जीएसटी की बात भी हम करेंगे और वैट की चर्चा भी करेंगे तो सबसे पहले तो कंपनी हमने बना ली है कुछ पैसे हम रिसीव करा लेते हैं जैसे जैसे कि हमने बात किया था कि ब्रांड न्यू कंपनी बनाई हमने तो यहां पर हमें करना क्या है कि सबसे पहले कैश कंपनी में रिसीव करा देना है भाई कैश होगा नहीं तो आप कहां से सामान खरीदेंगे कोई भी धंधा छोटा सा धंधा ही स्टार्ट करना है आपको तो आप सामान परचेज कहां से करेंगे सपोज कीजिए एक ग्रोसरी शॉप खोलनी है आपको तो ग्रोसरी शॉप खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा पैसा चाहिए ना तभी तो हम खोलेंगे कहां से खोलेंगे शॉप खोलने के लिए शॉप एक चाहिए हमें तो शॉप लेंगे अगर मान लीजिए आपके घर में ही शॉप खोलनी है तो सपोज कीजिए कि घर में तो पैसा तो नहीं लगेगा लेकिन शॉप खोलेंगे शॉप में सामान लाएंगे शॉप में शटर लगेगा कंप्यूटर एक रखेंगे हिसाब किताब करने के लिए तो वो सारे खर्चे होंगे आपके ठीक है तो इसके लिए हमें कैश की जरूरत पड़ेगी तो वो कैश आपके कंपनी में होना चाहिए तभी आप एंट्री पास कर पाएंगे तो इसलिए मैं कैश रिसीव करा रहा हूं ठीक है तो सबसे पहले चलते हैं बाउचर में और बाउचर में जाने के बाद हमें पहली एंट्री जो पास करनी है वो पास करनी है रिसिप्ट बाउचर देखिए अभी हम पेमेंट बाउचर में रिसिप्ट बाउचर में जाने के लिए F6 बटन प्रेस कर सकते हैं तो यहां से F6 बटन प्रेस कर दीजिए यानी फंक्शन बटन F6 प्रेस करना है आपको यहां पर देखिए लिखा हुआ है supplier invoice oblique reference number तो ये सप्लायर का इनवॉइस नंबर है सप्लायर कौन होता है सप्लायर यानी जो माल आपको सप्लाई करेगा जो गुड्स आपको सप्लाई करेगा ठीक है उसे कहते हैं सप्लायर आप क्या होंगे आप खरीदने वाले आदमी हैं आप जाके वहां से खरीदेंगे सामान सप्लायर वो होगा और कस्टमर आप होंगे ठीक है तो देखिए दो दो पार्टीज होती हैं एक तो होती है होलसेलर पार्टी और एक होती है लोकल पार्टी तो अब अभी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर रिसिप्ट वाउचर में एंट्री पास करा रहे हैं कैश को रिसीव करा रहे हैं तो अभी हम कैश को रिसीव कराते हैं एक अप्रैल के ही डेट में और ये देखिए ये हम सिंगल एंट्री मोड में है अगर आपको डबल एंट्री मोड में जाना है तो क्या करना होगा डबल एंट्री मोड में जाने के लिए यहाँ चेंज मोड दिया हुआ है ठीक है आपको कंट्रोल के साथ एच प्रेस करना है जैसे कंट्रोल के साथ एच प्रेस करेंगे तो यहाँ डबल एंट्री मोड में आ जाएंगे ये देखिए ये डबल एंट्री मोड है नीचे नीचे देखिए ना क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट आने लगा है तो अब हम डबल एंट्री मोड में आ चुके हैं इसे डबल एंट्री मोड कहते हैं तो दोनों तरीके से आप एंट्री कर सकते हैं रिसिप्ट बाउजर में जो कैश रिसीविंग की जो बात है वो दोनों तरीके से हो सकती है सिंगल एंट्री मोड में भी और डबल एंट्री मोड में भी तो सिंगल एंट्री मोड की क्या खासियत है और डबल एंट्री मोड की क्या खासियत है भाई तो सिंगल एंट्री मोड में जो है डेबिट क्रेडिट नहीं आता और डबल एंट्री मोड में डेबिट क्रेडिट आता है तो अभी हम डबल एंट्री मोड में एंट्री पास करने वाले हैं तो यहां पर आ जाता हूं यहाँ पे यही डेट रहेगी और यहाँ पर अब हमें सबसे पहला काम करना है लेजर क्रिएट कराना है लेजर किस चीज का क्रिएट होगा शुरू से लेकर लास्ट तक एक ही बात एक ही चीज बताता आया हूं कि जो भी कंपनी में पैसा आता है उसे हम रुपया पैसा ठीक है डॉलर नहीं कहते हैं उसे हम क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं कैपिटल ठीक है कहीं भी आप रहिएगा तो उसे हम कैपिटल ही कहेंगे तो यहां पर कैपिटल अकाउंट का लेजर लगा लीजिए क्रेडिट करते हैं कैपिटल अकाउंट को ठीक है तो यहां पे लिखता हूं मैं कैपिटल अकाउंट के लेजर क्रिएशन वाली विंडो ओपन हो गई है यहां पे लिखना है कैपिटल और ए ऑब्लिक सी अकाउंट अब देखिए ग्रुप का सिलेक्शन बहुत ध्यान से करना है हर बार बताता हूं तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट का एक ग्रुप सेलेक्ट कर लीजिए लाइक देखिए यहाँ पे कैपिटल अकाउंट आ रहा है अगर आपको यहाँ पे ग्रुप ना मिले ये देखिए यहाँ पे लिस्ट ऑफ ग्रुप ओपन हुआ है तो यहाँ पर अगर आपको ग्रुप नहीं मिलता है तो कैपिटल अकाउंट किससे स्टार्ट होता है कैपिटल सी से स्टार्ट होता है यहाँ सी प्रेस कीजिए और देखिए सी से रिलेटेड सारे लेजर सारे ग्रुप्स आपको डिस्प्ले हो जाएंगे आप कैपिटल अकाउंट सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दीजिए ठीक है अब यहाँ पर बात फंसती है कि यहाँ पर मान लीजिए कि उस व्यक्ति का जो कि फर्म का मालिक है उसका नाम देना है क्योंकि उसी का कैपिटल है वही कैपिटल लगा रहा है तो कभी कभी नाम भी देना पड़ता है हमको तो उस कंडीशन में क्या करते हैं यहाँ पे नाम दे देते हैं ठीक है तो यहाँ पे जो भी कंपनी का मालिक है उसका नाम यहाँ पे हमें दे देना है तो यहाँ पे दे देता हूं नाम एंटर प्रेस करते हैं यहाँ पे आते हैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ जैसे हमारे यहाँ है राम सर तो यही मालिक है तो इनका नाम दे देता हूँ मैं ठीक है और यहाँ पर इनका एड्रेस आ जाएगा तो एड्रेस डाल दीजिए जो भी आपका एड्रेस है वो डाल सकते हैं यहाँ पे तो ये एड्रेस डाल दिया हमने एंटर प्रेस कर दीजिए एंटर प्रेस करके नीचे आइए एंटर प्रेस कीजिए एंटर प्रेस कीजिए पिन कोड डाल सकते हैं यहाँ पर देखिए यहाँ पे बैंक अकाउंट का डिटेल भी डाल सकते हैं अगर आप बैंक अकाउंट से पेमेंट वगैरह करते हैं तो यहाँ पे बैंक अकाउंट का डिटेल भी आप डाल सकते हैं फिलहाल छोड़ते हैं एंटर प्रेस करते हैं यहाँ पर आते हैं बिजनेस शुरू करते हैं तो बिजनेस शुरू करने से पहले जीएसटी आई एन बनवाना पड़ता है हमें तो जीएसटी आई एन जो बना हुआ है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं लाइक मैं यहाँ पे एक जीएसटी आई एन डाल देता हूँ ठीक है तो ये देखिए ये जीएसटी आई एन है और एंटरप्रेस करके टैली इसको वेरीफाई करेगा एंटरप्रेस करेंगे एंटरप्रेस करेंगे तो ये हमारी एंट्री हो जाएगी पूरी ठीक है अब देखिए ये कैपिटल अकाउंट वाली एंट्री हो गई अब यहाँ पर कैपिटल आपको डालना है क्या डालना है कितना कैपिटल आप इन्वेस्ट कर रहे हैं कंपनी में वो चीज आप यहां पे डाल दीजिए वो रुपए आप यहां पे डाल दीजिए ठीक है तो ये यहां पे डाल दिया हमने एंटर प्रेस कर दीजिए एंटर प्रेस करने के बाद यहां पर देख सकते हैं क्रेडिट आ रहा है अभी इस क्रेडिट की तो हमें कोई जरूरत है नहीं क्योंकि हमने क्रेडिट तो पहले ही कर दिया है अब हमें यहाँ डेबिट ना चाहिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी अब वही यहाँ पे डेबिट आ ही नहीं रहा है तो अब क्या करेंगे तो यहाँ पे आप खाली डी आर प्रेस कर दीजिए हाथ से डी आर प्रेस करके और एंटर करिए जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे कभी दिमाग में बात आए कि कैश का लेजर बनाना है तो कैश का लेजर नहीं बनता है ये बात मैंने पहले भी बताई थी फिर बता रहा हूं कैश यहां पे लिखा हुआ आ रहा है दिख रहा है ना तो यहां सीधा कैश कर दीजिए ठीक है अब यहां पर क्या करना है एंटर प्रेस करना है यहां पे देखिए नीचे डेबिट आ रहा है ठीक है और यहां पर क्या आ रहा है यहां पर भी डेबिट आ रहा है तो ये दोनों डेबिट डेबिट है यहां पर आके और ये जो कैश है ना यहाँ पर आइए एंटर प्रेस कीजिए यहाँ पर सेम अमाउंट डाल दीजिए जो आपने ऊपर डाला है ठीक है ये हो गया एंटर प्रेस किया तो ये नीचे वाला अपने आप हट जाएगा ठीक है इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है अब कभी कभी क्या होता है कि नरेशन हम देते नरेशन का मतलब क्या होता है नरेशन का मतलब ये होता है कि आपने किया क्या है इस एंट्री को पास करने के दौरान आपने किया क्या है तो आप यहां पे डाल दीजिए cash being cash received in company तो प्रिंट होकर आ जाए ये जो नरेशन दिया है ना ये नीचे ये देखिए यहाँ पे दिया है नरेशन तो ये भी प्रिंट होकर आ जाए बिल पे ही प्रिंट होकर आ जाए नरेशन भी तो ये भी प्रिंट होकर आएगा तो ऑल्ट के साथ पी प्रेस कीजिए और एंटर प्रेस करते हैं और यहाँ से आई बटन प्रेस करते हैं तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर ये बिल इस तरह से कुछ जनरेट हुआ है हमारे सामने ये देख सकते हैं आप देखिए ये नरेशन जो है ये देखिए ये लिखा हुआ है being cash received in company जो हमने दिया था नरेशन वो जो है प्रिंट होकर आ रहा है तो आपको सेटिंग कैसे करनी है जैसे आपके में नॉट प्रिंट होकर आता हो तो सेटिंग कैसे करेंगे सेटिंग करने के लिए आपको कॉन्फ़िगर पे जाना है ये कॉन्फ़िगर यहां से सी प्रेस कर सकते हैं आप और देखिए यहां पर शो नरेशन दिया हुआ है शो नरेशन अगर ये नो होगा तो नरेशन प्रिंट होकर नहीं आएगा अगर ये यस होगा तो नरेशन प्रिंट हो जाएगा ठीक है तो यहां पर आपको डबल क्लिक कर देना है आप देखिए मैंने ऑलरेडी यस रखा है डबल क्लिक करूंगा तो नो हो जाएगा तो आप यस रखिए और कंट्रोल ए प्रेस करके आगे बढ़ जाइए इस तरह से ही आप एंट्री पास कर पाएंगे तो ये तो छोटी सी एंट्री थी पहली एंट्री जो हमने पास कर दी अब हमें क्या करना है हमको यहां पर अब परचेजिंग करनी है यहां पर हम जीएसटी की बात करेंगे और वैट की बात करेंगे तो यहां पर आता हूं सीधा बाउचर पर और यहां से V प्रेस कर लेता हूं और कीबोर्ड से F9 बटन प्रेस करेंगे क्योंकि हम परचेज करने वाले हैं अब देखिए अलग अलग टाइप के मोड होते हैं ठीक है पॉइंट नोटेड ये मोड डिफरेंट मोड लिख लीजिए तो ये अलग अलग टाइप के मोड होते हैं ठीक है अब देखिए मोड कौन कौन से होते हैं यहां पर अगर मोड पे मैं जाता हूं तो यहां पर आपको तीन मोड देखने को मिलेंगे एक आइटम इनवॉइस दूसरा अकाउंटिंग इनवॉइस तीसरा एज बाउचर मोड तीनों का अलग अलग वर्क है अभी हम आइटम इनवॉइस मोड में सबसे आसान तरीका सबसे आसान एंट्री पास करने का टैली में साधन है ये आइटम इनवॉइस मोड और हम इसी इनवॉइस मोड में हैं ठीक है अब इसका फायदा क्या है इसका फायदा ये है कि अगर आप यहाँ एंट्री पास करते हैं तो यहाँ सप्लायर का इनवॉइस नंबर डालिए डायरेक्ट और यहाँ पर मान लीजिए कि दो मई में ये हो रही है परचेजिंग तो दो मई बीस है तो ये कर दिया हमने और यहाँ पर दो अप्रैल ही आ रहा है तो यहाँ हाथ से लिख दीजिए दो पांच दो हजार बीस तो यहाँ पर भी वो चेंज हो जाएगा एंटर प्रेस करता हूँ अब देखिए यहाँ पर कह रहा है पार्टी का अकाउंट नेम तो कभी कभी क्या होता है कि कैश में भी एंट्रीज पास हो जाती हैं ठीक है और अगर आप पार्टी का नेम देना चाहते हैं देखिए पार्टी का नेम कब देते हैं जनरली पार्टी का नेम तभी देते हैं जब उधारी में परचेजिंग हो रही हो उधार का परचेजिंग होगा तो हम पार्टी का नाम देंगे ठीक है अन्यथा हम कैश में एंट्री पास कर देंगे सीधा सीधा तो यहां पर हम अभी क्रिएट पे चलते हैं एक पार्टी का नाम बना लेते हैं लाइक यहां पे बना देता हूं रामू ग्रोसरी शॉप तो भूल जाएगा हमको तो यहां पे सी रख दिया मैंने और एंटर प्रेस कर दीजिए एंटर प्रेस करके इसे सन्ड्री क्रेडिटर में डालिए तो अगर आपको नहीं शो हो रहा है एस वाला तो खाली आप एस प्रेस कर दीजिए तो यहाँ एस वाले सारे लेंगे सन्ड्री क्रेडिटर करके और यहां पर देखिए maintain balance bill by bill इसको आपको यस रखना है इसका एक खास कारण है कि आपका सारा हिसाब किताब मेंटेन होता रहेगा ठीक है तो आप एंटर प्रेस कर दीजिए यहां पर डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड है अब इसका प्रयोग कब करते हैं जब हम उधार में परचेजिंग करते हैं जो कि हो ही रहा है तो उसमें हम क्रेडिट पीरियड देते हैं कि देखिए भाई पांच दिन में पैसा दे दीजिए नहीं तो हम ब्याज लगा देंगे दो परसेंट का ब्याज लगा देंगे तो उस कंडीशन में इसका हम प्रयोग करते हैं और एक ऑप्शन भी चालू करना पड़ता है हमें F11 की प्रेस करके वो ऑप्शन हमें चालू करना होता है ताकि हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करें भाई पांच दिन में पैसा नहीं दोगे तो टू परसेंट दस दिन में नहीं दिया तो पांच परसेंट पंद्रह दिन में नहीं दिया तो ऐसे करके एक बात कह रहा हूं तो इस तरह से ये चलता है अब एंटर प्रेस कीजिए एंटर प्रेस कीजिए एंटर प्रेस कीजिए यहां पर एड्रेस डाल सकते हैं छोड़िए एंटर प्रेस करते हैं एंटर प्रेस करते हैं और एंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं ठीक है जीएसटी एन अगर है तो आप दे सकते हैं नहीं तो छोड़ दीजिए इसको कोई दिक्कत नहीं है जीएसटी एन अगर आप नहीं भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है एंटर प्रेस करके और इसको आप एक्सेप्ट करा लेते हैं अब यहाँ पर यह है कि किस चीज़ के थ्रू अब मान लीजिए ताली में भर के माल जाएगा सब सामान ताली में या ट्रक में तो वहां पे सारा डिटेल देना पड़ेगा किस चीज़ के थ्रू जा रहा है तो ये लिखा हुआ है डिस्पैच थ्रू डिस्पैच मैंने होता है जाना भेजना किस चीज़ के थ्रू जा रहा है और डेस्टिनेशन मैंने गंतव्य कहाँ जा रहा है ठीक है कैरियर एजेंट नेम कौन लेके जा रहा है ढो के माल कौन ले जा रहा है ठीक है बिल ऑफ लैंडिंग और थे मोटर व्हीकल नंबर और फिर लोकल एरिया में जब जाता है जैसे मान लीजिए कोई बड़ा ट्रक है तो बहुत सारा माल लेके जाता है और उसमें आप जो लोकल एरिया में लेके जाता है तो बाइक से लेके जाता है पोस्टमैन वगैरह होते हैं तो साइकिल या बाइक से लेके जाते हैं तो इस कंडीशन में जो है यहाँ पर मोटर व्हीकल का नंबर वगैरह देना होता है तो ये सब छोड़ देते हैं इंटरफेस करते हैं जरूरत पड़ेगा तो भर और लीजिएगा एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कराते हैं इसको यहाँ पर परचेज अकाउंट का लेजर आएगा तो डाल दीजिए परचेज अकाउंट क्योंकि हम परचेज वाउचर में एंट्री पास कर रहे हैं तो यहाँ परचेज अकाउंट का लेजर लगा देते हैं तो परचेज अकाउंट कर दिया हमने ऑर्डर प्रेस कीजिए ये जाएगा अंडर परचेज अकाउंट के ग्रुप में तो यहाँ खाली आपको पी प्रेस करना है परचेज अकाउंट को हाईलाइट करने के लिए तो पी वाले सारे ग्रुप हाईलाइट हो जाएंगे दो ही है प्रोविजन है और परचेज अकाउंट है तो परचेज अकाउंट करके और एंटर प्रेस करके और एंटर <laughs> प्रेस करके और एंटर प्रेस करना है यहाँ पे और यहाँ पे एंटर प्रेस करके इसे एक्सेप्ट करा लेते हैं ये हो गया लेकिन तभी हमारे दिमाग में बात आई ओहो जीएसटी तो चालू ही नहीं किया जीएसटी हमने एक्टिवेट नहीं किया तो जीएसटी को एक्टिवेट करना पड़ेगा ठीक है क्योंकि जीएसटी और वैट का हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो अब जीएसटी को चालू कर लेते हैं तो यहां से बाहर आ जाते हैं सारा कुछ बन चुका है हमारा टेंशन वाली कोई बात नहीं है आप घबराइएगा मत कि वो सारा फिल हो चुका था तो अब वो कैसे होगा वो बहुत आसानी से हो जाएगा आप खाली वीडियो को फॉलो करते रहिए तो देखिए अब यहां पर क्या करना है जीएसटी ऑप्शन को चालू करना है तो कीबोर्ड से क्या प्रेस करना है कीबोर्ड से प्रेस करना है F11 की ठीक है जैसे F11 की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको ये सारे ऑप्शन नजर आएंगे और टैक्सेशन में आएंगे तो यहाँ पर जीएसटी नजर आएगा तो हमें जीएसटी चालू करना है कि वैट चालू करना है पहले कौन सा बता दें वैट बता दें तो पहले वैट ही बता देते हैं तो ये देखिए ये वैट है अब यूएई e के लोग हैं तो वो ये कहते हैं जो देखते हैं वीडियो कि सर अच्छा यूएई e में एक चीज और ध्यान दीजिएगा हमारे यहाँ एक अप्रैल से इकतीस मार्च तक का फाइनेंशियल ईयर होता है लेकिन यूएई e में एक जनवरी से इकतीस दिसंबर तक का होता है अंतर है देखिएगा ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर क्या करना है वैल्यू एडेड टैक्स यूएई में वैल्यू एडेड टैक्स लगता है वहां जीएसटी वस्टी नहीं लागू है तो यहाँ पर और ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है जहां अभी वैट ही लगता है तो यहाँ पर वाई प्रेस कर देता हूँ एंटर प्रेस कर देता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये आ गया उत्तर प्रदेश ठीक है चूंकि हमने सेलेक्ट कर रखा था उत्तर प्रदेश तो ये उत्तर प्रदेश ही आ रहा है अगर आप अपने देश का अपने कंट्री का वो नाम सेलेक्ट करेंगे तो उस हिसाब से आएगा फिर एक तीन नंबर होता है तो वो तीन नंबर आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा जो तीन नंबर है अब जैसे एंटर प्रेस करूंगा तो ये देखिए एंटर प्रेस किया हमने अब यहां पर देखिए state sales tax number sales tax number होता है तो वो भी आपको डालना पड़ेगा यहां पे तो जो आपका सेल्स टैक्स नंबर है वो डाल दीजिए फिर सीएसटी रजिस्ट्रेशन कब हुआ था वो डालना पड़ेगा आपको ठीक है और फिर यहां पर set alter tax rate details तो जैसे आप जीएसटी में करते थे सेट जीएसटी ऑब्लिक डिटेल तो इसी तरह से इसमें भी है तो यहाँ वाई प्रेस करके एंटर प्रेस कर दीजिए अब यहाँ पर आपको टैक्स का रेट सेट करना है ठीक है तो ऐसे सेट करेंगे ठीक है सेट करने का कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ पर टेन uh, परसेंट का टैक्स लग रहा है ठीक है तो यहाँ by default ten percent set करता हूँ और एडिशनल कुछ लग रहा है तो दो परसेंट और लगा देते हैं एडिशनल टैक्स तो कुल मिला के बारह परसेंट टैक्स हो गया ठीक है अब यहाँ पर आ रहा है define bad commodity and tax details as master अगर आप इसको टेप गया है तो फिलहाल यहाँ पे इसको नो ही रखते हैं यहाँ से और एंटरफेस करके और एंटरफेस करके अब देखिए यहाँ एक्सरसाइज वगैरह के बारे में आगे चल करके बताऊंगा एक्सेप्ट करा लेते हैं ये एक्सेप्ट हो गया कंट्रोल प्रेस कर देते हैं ऐसे अब यहाँ से बाहर आ जाते हैं अब हमको परचेज बाउचर में एंट्री पास करना है अब परचेज बाउचर में एंट्री पास कर लीजिए आप दो मई की ही डेट रहेगी यहाँ Ramu grocery shop C creditor यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा एंडोर्समेंट डेट तो यहाँ पे एंडोर्समेंट डेट डाल दीजिए सेम डेट डाल दीजिए ठीक है यहाँ पर डिपॉट तो छोड़ दीजिए इसको एंटर कीजिए यहाँ पर आ जाते हैं परचेज अकाउंट अब यहां पर आइटम का नेम लेना है तो अल्ट के साथ सी प्रेस करके और आइटम बना लीजिए लाइक क्रीम बना लिया आपने ठीक है कोई भी क्रीम होगा एंटर प्रेस कीजिए यहां पे यूनिट बनाना पड़ेगा आइटम कर दीजिएगा I T M enter press कीजिए आई टी एम कर दीजिए एंटर प्रेस कीजिए item I T E M enter press कीजिए आई प्रेस कीजिए पीस पैकेट कुछ भी कर दीजिए यहाँ यूनिट कर देते हैं एंटर कर दीजिए एंटर यहाँ पे बैचेस की डिटेल अगर चाहिए तो यस कर सकते हैं एक्सपायरी वगैरह क्रीम की तो एक्सपायरी आती ही है यस कर दीजिए यस कर दीजिए जीएसटी को नॉट एप्लीकेबल करिएगा क्योंकि यहाँ पे जीएसटी लागू नहीं होगा नॉट एप्लीकेबल यहाँ पे एप्लीकेबल रहेगा और यहाँ पर सेट ऑल्टर वेट डिटेल को यस कर दीजिए अब ये करेंगे तो ये इस तरीके से आएगा अब इस पर कितना लगेगा वेट वो देना है हमको तो यहाँ पे कर देता हूँ अब देखिए दस परसेंट किया था हम तो टेन कर देता हूँ और यहाँ पर अगर एडिशनल टैक्स जैसा कि आप जानते ही हैं मैंने दिया था तो ये दे देते हैं ठीक है और यहाँ पे दिया हुआ है कि बैट क्या एम के हिसाब से कैलकुलेट करना चाहते हैं तो नहीं एम के हिसाब से बैट नहीं कैलकुलेट करना है ठीक है और अगर एम की डिटेल यहाँ पे शो कराना चाहते हैं तो यहाँ पे यस कर दीजिए तो ये हो गया अब ये लिखा हुआ है allow P modification in voucher ठीक है तो अगर कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं एम की डिटेल में तो यहाँ पे दे सकते हैं अदरवाइज यहाँ पे खाली दाम दे दीजिए इसका कितना रुपया लगा उन्यासी रुपये की एक क्रीम है ये हमने दे दिया एंटर प्रेस किया एंटर प्रेस किया तो ये हो गया उन्यासी रुपये एम है इसकी अब यहाँ पर आपका क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी है तो मान लीजिए सत्तर क्वांटिटी है और एक की कीमत कितनी थी उन्यासी रुपये एंटर प्रेस किया डिस्काउंट देना है कि नहीं देना है नहीं देना है छोड़ देते हैं डिस्काउंट एंटर प्रेस करते हैं अब देखिए यहाँ पर हमको एक्सपायरी देना है कर देता हूँ इकतीस तीन 2022 ये 2022 में एक्सपायर होगा ठीक है एंटर प्रेस किया एंटर प्रेस किया एंड ऑफ लिस्ट करके एंटर प्रेस करके अब देखिए ये क्रीम हमने बना लिया ठीक है अब यहां पर हमको वैट लागू करना वैट लगाना है वैट तो लगेगा कैसे तो वैट का एक लेजर बनाना पड़ेगा ऑल्ट के साथ सी प्रेस कीजिए और यहां वैट का लेजर बनाइए वैट ठीक है ये वैट बना दिया हमने और यहाँ पर जितना भी परसेंट वैट लगता हो अब ये वैट जाएगा किसमें ये वैट जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में तो यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस का ग्रुप आप सेलेक्ट कर लीजिए ये जितना टैक्स वाला होता है सब ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाता है आप देखिए यहाँ सब खुल के आ गया सीएसटी जीएसटी वैट अदर तो यहाँ पे वैट कर दीजिए एंटरप्रेस कर दीजिए और यहाँ पर कर दीजिए नॉर्मल राउंडिंग थ्री कर दीजिए यहाँ पर और एंटरप्रेस करके और यहाँ पे एक्सेप्ट करा लीजिए इसको ओके तो यहाँ पे देख लीजिए कि वैट यहाँ पे लग के आ चुका है देख रहे हैं वैट अपने आप कैलकुलेट होकर आ रहा है और यहां पर अगर कुछ एडिशनल भी टैक्स अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं फिलहाल ये वैट कैलकुलेट हो गया है ठीक है तो पांच रुपया जो दिख रहा है ये दस परसेंट है दस परसेंट पे पांच होगा लेकिन ये चूंकि राउंडिंग लगाया था तो राउंडिंग की वजह से एक रुपए का अंतर आ रहा है तो उससे मत परेशान होइए अब एंटर करके नीचे आइए यहाँ पर एडिशनल टैक्स तो जुड़वा नहीं किया है एडिशनल टैक्स वो कैसे जुड़ेगा तो यहाँ पे एडिशनल टैक्स के लिए अलग से एक लेजर बना दीजिए बनाइए यहाँ पे लिखिए additional tax A double T I T I O N L additional tax enter press कीजिए ये भी जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में एंटरप्रेस कीजिए और इसे करिएगा एडिशनल टैक्स ऊपर दिया हुआ एडिशनल टैक्स ठीक है एंटरप्रेस कीजिए यहां पे थ्री कर दीजिए नॉर्मल राउंडिंग करके थ्री कर दीजिए हाँ एंटरप्रेस कीजिए और एक्सेप्ट करा लीजिए इसको ठीक है तो ये देखिए एडिशनल टैक्स जुड़ गया अब पांच में एक जोड़ के देखिए कितना हो रहा है छह सौ तिरसठ रुपए ठीक है आ गया ना क्लियर हो गया ना तो इस तरीके से आप वैट लगा सकते हैं ठीक है और इसमें एडिशनल टैक्स भी जोड़ सकते हैं अब ये लिखा हुआ है प्रोवाइड वैट डिटेल्स अगर आप वैट की डिटेल देना चाहते हैं तो यहाँ यस कर दीजिए तो ये वैट की डिटेल पूरा आप आ जाएगा यहाँ पे और एंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिए इसमें मैंने नरेशन नहीं डाला है अब जब प्रिंट इसका निकालते हैं तो देखते हैं कैसा प्रिंट आता है तो ये दो बार डी प्रेस किया एंटर प्रेस किया तो ये है हमारा वैट वाला और एंटर प्रेस करके इस तरीके से हम जाएंगे और यहाँ पर इसका प्रीव्यू करते हैं आई प्रेस करके प्रीव्यू कर सकते हैं तो ये देख सकते हैं यहाँ पे टैक्स की डिटेल शो होनी चाहिए तो ये देखिए टैक्स की डिटेल शो हो रही है ठीक है और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग डेट एक्सपायरी डेट और बैच नंबर भी शो हो रहा है ठीक है लेकिन हम ये भी चाहते हैं साथ साथ कि यहाँ पर परसेंट में शो हो टैक्स कितना लगा है वो परसेंट भी शो हो तो वो कहां से करेंगे तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ कॉन्फिगर में तो सी प्रेस कर दीजिए कीबोर्ड से ये हो गया सी अब देखिए यहां पर आना है हमको ये देखिए लिखा हुआ है show VAT rate in percent तो इसको आपको कर देना है यस कर दिया अगर आप एनालिसिस भी दिखाना चाहते हैं तो यहां पे इसको भी यस कर सकते हैं यस कर दिया अब यहां से कंट्रोल ए प्रेस कर देता हूं और फिर आई बटन प्रेस करते हैं तो यहां पर देख सकते हैं कि यहां पे परसेंट में कितना टैक्स लगा है वो भी आपको शो करेगा देख सकते हैं वैट का परसेंटेज शो कर रहा है यहाँ पे आप देख लीजिए ये टेन परसेंट है तो वैट टेन परसेंट लगाया था दो परसेंट एडिशनल हुआ था तो एडिशनल कैसे आएगा यहाँ पर देखिए बड़ा छोटा छोटा दिख रहा है और इसको बड़ा करने में टाइम लगेगा तो ये देखिए यहाँ पे एडिशनल टैक्स टू लिखा हुआ है दो परसेंट तो यहाँ पर एडिशनल टैक्स भी छपा हुआ है तो आई होप की ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी अब देखिए जीएसटी कैसे एक्टिवेट होगा अब मान लीजिए ये तो रहा ये तो एंट्री हमने बना दी और ये एंट्री किसकी रही वैट की रही और जीएसटी में क्या डिफरेंस है तो अब हम वैट हटा देते हैं तो ये देखिए ये जो दिख रहा है ना वैल्यू एडेड टैक्स इसको नो कर देते हैं हो गया काम और नो करने के बाद लीजिएगा और यहां पर वैट जो है इसको डीएक्टिवेट इस तरह से कर लीजिएगा डबल क्लिक करेंगे तो ये नो हो जाएगा और ये जीएसटी है यस हो जाएगा यहां पर देखिए जीएसटी यस हो गया है इस तरीके से ठीक है तो जब ये यस होगा डबल क्लिक करेंगे यस होगा तो ये इस तरीके से खुल जाएगा ये विंडो ओपन होगी तो यहाँ पे आपको रेगुलर रखना है अब देखिए कंपोजिशन और रेगुलर में डिफरेंस क्या होता है तीन महीने पर जीएसटी फाइल करते हैं अगर आप तो आपको कंपोजिशन रखना है तीन महीने या छह महीने पर जीएसटी फाइल करते हैं तो आपको कंपोजिशन रखना है अदरवाइज हर महीने जीएसटी फाइल करते हैं तो रेगुलर रखिए ठीक है एंटर प्रेस कर दीजिए यहां पर अब आने के बाद जीएसटी एप्लीकेबल फॉर्म तो 1 अप्रैल से जीएसटी एप्लीकेबल है कब से एप्लीकेबल है वो देख लीजिए ठीक है मान लीजिए 1 अप्रैल से ही एप्लीकेबल होती है यहां पर आपका जीएसटी जीएसटीआईएन नंबर आ जाएगा तो जो आपका जीएसटी आई नंबर है ना वही यहाँ पे आ जाएगा तो ये यहाँ पे डाल दीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए टैली इसको वेरीफाई करता है फिर मंथली जीएसटी फाइल कर रहे हैं हम ई वे बिल इस पर एक डिटेल में अदर वीडियो बनाऊंगा यहां पर आकर के और यहाँ पर वाई प्रेस कर देना है अल्टर कर रहा हूं जीएसटी की डिटेल को यहां पर गलती करते हैं लड़के कि unknown exempted nil rated taxable कौन चूज कर लेंगे तो नहीं होगा एक चूज करना है और एक कौन सा चूज करना है टैक्सेबल चूज करना है क्योंकि एग्जेप्टेड वो प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें जीएसटी लॉ के बाहर रखा गया और नील रेटेड जिन पर टैक्स तो लगता है जीएसटी तो लगता है लेकिन जीरो परसेंट ठीक है तो अब यहां से आके टैक्सेबल कर दीजिए इसको टैक्सेबल जैसे ही करेंगे तो यहां पर बाय डिफॉल्ट 18% का जीएसटी लगा देता हूं एंटरप्रेस करके इसे एक्सेप्ट करा देता हूं ठीक है परचेस वाउचर में है हम और यहां दो मई के ही डेट में एंट्री पास करनी है और ये हमारी क्रेडिटर पार्टी एंटरप्रेस करते हुए इसको एक्सेप्ट करा लीजिए आ जाइए नीचे यहाँ पर परचेज अकाउंट आ जाएगा तो ये सब तो ओके है अब यहाँ पर एक आइटम बना रखा है मैंने कीबोर्ड कीबोर्ड को लेने के बाद यहाँ पर हमको देना है नंबर ये एक नंबर दे दिया हमने जो कि बैच नंबर है और नीचे जो है मैन्युफैक्चरिंग डेट आ चुकी है अब यहाँ पर ना 89 क्वांटिटीज इसकी हैं एक की रेट क्या पड़ रही है एक की रेट पड़ रही है दो सौ निन्यानवे रुपए एंटरप्रेस किया एंटरप्रेस किया एंटरप्रेस किया और एंटरप्रेस कर दिया ठीक है इसमें कोई एक्सपायरी होता नहीं है कीबोर्ड में लेकिन अब हमको डालना ही पड़ेगा मजबूरी है तो डाल ही देते हैं एक्सपायरी एक्टिवेट कर रखा है तो यहाँ कर देता हूँ दो चार दो हजार बाईस एंटर प्रेस किया एंटर प्रेस किया एंटर प्रेस किया और यहाँ पर आकर के अब सीजीएसटी का लेजर तो देखिए सीजीएसटी का लेजर पहले से बना रखा है तो यहाँ पर सीजीएसटी कैलकुलेट होकर आ गया अब एसजीएसटी का बनाना है तो यहाँ पर लिखता हूँ एसजीएसटी ठीक है एंटर प्रेस किया एंटर प्रेस किया यहाँ पे एंटर प्रेस किया यहाँ पर आए यहाँ पर करेंगे स्टेट टैक्स यहाँ पर आएंगे यहाँ पर करेंगे नॉर्मल राउंडिंग ये हो गया नॉर्मल राउंडिंग और यहाँ पे थ्री करके एंटर करके एक्सेप्ट करा लेते हैं ठीक है तो ये हो गया हमारा अब ये एंट्री हो गई पास तो जीएसटी और ये दोनों एक साथ मैंने बता दिया है अगर कोई कंफ्यूजन होता हो तो फिर आप पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में